членов были вынесены на Второй пункт – разные. Есть ли какие-то предложения, замечания по предложенной повестке заседания? Нет. Тогда вопрос ставится на голосование. Кто за утверждение оглашенной повестки? Единогласно. Переходим к рассмотрению первого пункта нашей повестки дня сегодняшней. А, рассмотрение жалоб. ТИК номер 7. Давайте так. От национального общественного мониторинга. Ассоциация наблюдателей на национальный общественный мониторинг в настоящее время проводит анализ инфо... или зачитывать потом. Как удобнее, короче. Ну, на ваше усмотрение. Ну, Спасибо, давайте сразу. Да. Итак, эта ассоциация проводит анализ информации о соблюдении гражданами Российской Федерации, организациями и органами госвласти требований законодательства о выборах президента Российской Федерации. Согласно поступившей информации, в участковой избирательной комиссии номер 813 зафиксированы следствием вас обратить внимание на указанные факты нарушения, провести проверку в рамках вашей компетенции и принять необходимые меры для устранения выявленных нарушений. Это жалоба. Там есть пояснение в этой, этой жалобе. Да, есть пояснение. Там, там довольно обстоятельное пояснение со стороны. что я говорил, не одновременно все говорите там страны УИКа есть очень подробное донесение, что произошло, поэтому, мне кажется, важно все это вместе. А, давайте последовательно, действительно, я согласен. Решение, точнее, на которого ссылается а, Ассоциация национальный общественный мониторинг, носит фамилию Брязкало. Брязкало. В ответ на жалобу Брязкало, поданную в 813, 10 часов 25 минут, а, сообщаем. Странная формулировка. Госпожа из... Изментьева пришла на избирательный участок 813, чтобы проголосовать за себя и по генеральной доверенности за своего мужа, инвалида первой группы, из Изначально ей было отказано в голосовании, так как это не предусмотрено законодательством. Известие сообщило, что ее муж находится на улице перед дверьми школы номер 221 в инвалидной коляске. Он не может въехать внутрь школы, установлена рамка с металлоискателем, через которую нельзя проезжать с кардиостимулятором, который установлен у гражданина Изместьева. И коляска по размерам не проезжает через рамку. Председатель участковой избирательной комиссии номер 813 Семенов вместе с членом комиссии с правом решающего голоса Хириной и вместе с супругой из Вестева ну, вышел на улицу и убедились они в правдивости слов жены э, инвалида. Изместьев сидел в инвалидной коляске, он сообщил, что доверяет своей жене Изместьевой а, получить бюллетень, так как она имеет право совершать за него любые, любые действия, доверенность номер такая-то нотариальная. Было принято решение разрешить Изместьевой а, то есть можно было принять заявку голосование на дому и посетить Измести, измести ну, ну, ну да. Посетить на дому и провести голосование. Формально да. Но формально и Понимаете, закона. Не, не дай бог себе поставить на место этого инвалида. Для него я, праздник, я... он выехал из дома. Ну, я он, пошел, он, он своими силами добрался до избирательного участка и уперся вот в эту рамку. Понимаете, рамка тоже отключается и Рамку можно было обратить. Вот коляска не пролезает, это другой вопрос. Но вы знаете, вот то, что у человека кардиостимулятор, не он первый, не он последний, значит, надо просто говорить об этом, чтобы эта рамка могла включаться по просьбе. Нет, это, это само собой. Ну, а мы с, с Ириной Николаевной не спорим, что в общем и целом можно было поступить и таким образом, но я боюсь, что чисто, чисто по-человечески. Но я боюсь, что я... обсуждать то, как поступить можно было бы, это не совсем продуктивно. Давайте обсудим то, что произошло. Да. Да. То, что произошло. Давайте именно это обсуждать не то, как можно было поступить. Ну, надо просто Итак, установлена ли законодательством возможность при голосовании инвалидов обратиться за помощью третьих лиц, не являющихся членом комиссии, и так далее. Существует ли такая норма в федеральном законодательстве? Конечно, существует, конечно. Существует вот. в отношении э, того, если обращаются к другому избирателю. А и супруга это и есть другой избиратель. Это близкий родственник. Ну, да. Да. Это другой такого нет ограничения. же комиссии. Чисто по-человечески здесь даже вопросов не, не возникает. Вот, даже председатель, на мой взгляд, поступил, он даже, если честно, рисковал. Вот своим этим самым. Слушайте, у меня вопрос такой, если сам Лерни говорит, что нарушений не было, и он согласен с решением председателя, Значит, а о чем, если он, ну, вот ну, вопрос знаете, мы вообще должны обсудить, есть нарушение или нет нарушения. Согласен с вами, вы правы. Да. На ваш взгляд, есть, смотреть. На ваш взгляд, есть нарушение? На мой взгляд, конечно. На мой взгляд, тоже есть. Привести в это э, в помещение участковой комиссии, попросить другого избирателя а закон делает разницу между родственниками и родственниками? Вы знаете, Нет. если бы этот человек был слепой и не мог писать, да, тогда обращались закон бы делает разницу между слепыми и неслепыми? Конечно. В законе не будет Если человек не может писать, не может писать по состоянию здоровья, тогда можно обращаться к другому. В ситуация, когда человек не может а зайти в здание, она очень-очень близка. Э, нет, Нет, ну, здесь вопрос другой. Если бы было принимать Это первое. Не, ну, это, а второе если, другое решение если, нужно. Закон или одно закона? Мы говорим сейчас мы говорим о, о том, что мы должны оценить действия участковой комиссии. Да, с точки зрения буквы, духа или, или, или закона в комплексе. Все в комплексе. Комплекс, комплекс да. прекрасно. я, собственно, к этому и пытаюсь подвести. Что в моем понимании, а, опять же, это мое мнение, разумеется, могут быть другие мнения. Э, данный а, начальник ВИКа, ну, 18 кажется, да? председатель ВИКа, в том моменте, те обстоятельства, которые были, принял, в общем, взвешенное решение, как мне кажется, которое... Ну, ну вот с моральной точки зрения, по-моему, абсолютно... Вы знаете, э, моральная точка зрения – это одно, а мы все-таки должны как-то придерживаться. Вопрос, в общем, именно в этом закон не обязан быть. Здесь правда. И потом мы оцениваем действия наши. Давайте, мы, давайте мы обратимся к ну, новым законам, Не, не общих таких Конечно. обсуждений. Я это прошу, только процитировал. <clears throat> Статья 69, пункт 10 Федерального закона 19 ФЗ о выборах президента. Избиратель, который не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, принять участие в электронном голосовании, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя. И вот здесь внимание исключено. кандидатом, его доверенным лицом, либо уполномоченным представителем по финансовым вопросам. Уполномоченным представителем или доверенным лицом политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, наблюдателя, запятая иностранным наблюдателем, точка. Про родственников речи не идет. Доверенное лицо. Нет, доверенное лицо кандидата. Доверенное лицо политической да, да. партии, доверенное лицо а кандидата. Вот вначале, вот там сначала, Пожалуйста, его ну, доверенное ну, лицо. Ну, смотри, зарегистрированным кандидатом. Нет, нет, вначале печаль. Я, я читаю. Э, смотрите. Не являющегося членом комиссии. Раз. Зарегистрированным его доверенным лицом, в смысле кандидат, доверенным лицом кандидата. Здесь речь идет об участнике избирательного процесса. Да, здесь нет здесь да. не родственники. Здесь родственник может получить за него бюллетень. Бюллетень и получить не может. Правильно я понимаю? Здесь вопрос, знаете, другой. Никита, дальше вся загрузка в возможности избирателям получить э, бюллетень и расписаться за это. Правильно ли я понимаю, что бюллетень выдается непосредственно избирательным участке больше нигде? И там человек должен расписаться. Но если Нет, вообще, на не про дома не говорит, дома. Ну, на улице он есть не могут. Может быть, только либо у него дома, ну, либо ну, естественно, на участке. Помещение, либо вне помещения для голосования. И основной вопрос, на самом деле, возникает вот вместе выдачи этого избирательного бюллетеня. Вот в этом вот в этом коридоре, в этом Нет, спортзале, либо это вне помещения. А может... дома бы он голосовал сам. А может он не хотел там дома? Может быть, хотел, у него действительно хотел. это праздник. А, так это же другое дело. Да, ну праздник. Вот Нет, должны, тут два аспекта, совершенно верно. Есть формальная буква закона, есть неформальный подход по отношению непосредственно к ну, избирателю. Согласитесь, что это действительно наверное, наиболее человечный подход ну, очевидно, что председатель избирательной комиссии не собирался обсудить нарушение какого-то законодательства или а, допустить э, там, нарушение избирательного процесса в пользу кого-либо из э, участников избирательной кампании. Очевидный факт, что это действие было направлено исключительно в пользу, интересов того человека, который был ограничен в возможностях получить уйти. Другой вопрос, насколько верно он выбрал, так сказать, способ э, вот этой поддержки и я думаю, ему достаточно будет предоставление возможности избирателю его э, ошибку, э, да, об а этом я и говорю, выбор, что мы должны в отношении председателя вынести какое-то решение, что и вот сказать, что да, вы поступили-то по-человечески, но вы нарушили букву закона. Ну, а санкция какой какой шанс? Не устное предупреждение, да. Об этом Даже не предупреждение, разъяснение, сказал. Ну, что мы понимаем, только об этом и разговор. Ну, Михаил Львович, а у нас какой э, регламент вообще работы по этим вопросам? То есть мы к чему должны прийти и как мы это голосуем? Значит, мы должны все, всесторонне изучить жалобу и принять по ней обоснованное решение. Вы, вы имеете в виду временные регламенты? Нет, нет, ну мы какое решение мы можем принять вот по этой жалобе? И на ну, вот формат, формат выносимого нами решения сейчас. Вот мы, ну, мы можем или признать решение 813 подлежащее отмене, угу. признать факт э, нарушения законодательства угу. и направить э, соответствующую, соответствующую копию в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Ну, логично. Или, или же мы, или, второй вариант, мы можем признать э, действия 813 УИКа удовлетворительными, и оставить э, обращение национального общественного мониторинга без удовлетворения. Например. Почему два? Нет, есть, есть еще и третий. Я думаю, есть еще и третий и четвертый. Третий вариант, он совмещает в себе два. Первый это вот э, вариант, это признать действия комиссии удовлетворительными, вместе с тем пунктом 2 разъяснить председателю комиссии на недопустимость э, речи избирательных бюллетеней по доверенности. Потому что голосование происходит лично как это мы признаем удовлетворителем и разъясняем? Конечно. Нет, мы не можем признать это ну, удовлетворителем, потому что факт нарушения налицо. Это первое. Второе, то, что мы можем каким-то образом поддержать решение, там, то, что не, не направлено было на нарушение законодательства и прав участников избирательного процесса. Другой вопрос. Вот надо подумать над этой формулировкой, но мы не можем признать это решение удовлетворительным на 100%. Ну, на мой взгляд. Uh -huh. Э, значит, еще раз, э, почему э, помощь жены в данном случае не подпадает по-вашему под... А, Потому что выносили бюллетень. Нет, не выносили, в ты делал, что она получила, там написано или получить, или заполнить. Ну, фактически они же видели, что человек она и подошла, и заполнила. И опустила. А человеку входа. По доверенности. Ну, даже ну, если бы она а, получила этот бюллетень, вынесли под приглядом, отодвинули инвалида в сторону, дали ему проголосовать и принесли всей компании. И принесли всей компании. Так Знаете, оно было, я так и понял. Нет. нет. Коллеги, тут я бы вот в какой момент обратил внимание, а, мы все вот очень много обсуждаем факты, ну, саму доверенность, которая в данном случае, как ни странно, практически релевантна. Вопрос не в том, что была у него доверенность или не было доверенности, а было решение председателя УИК разрешить третьей стороне оказать э, ассистенцию э, э, избирателю в осуществлении его избирательного права, для того, что он сам э, пустить бюллетень в урну, отказ в и так далее, не может. Вопрос здесь была у него доверенность или не была, неважно. Да. Родственник она ему или не родственник, тоже совершенно неважно. Потому что действительно у вас голосование по доверенности, нет такой нормы. Вопрос здесь не доверенности, вопрос в том, что есть норма ФЗ, э, Никита ее нам зачитал, а, которая это делать позволяет. И вопрос, а, если мы хотим обсудить как бы строго формально, есть нарушение закона или нет, давайте на это обсуждать. А вот эти все вещи про доверенность, недоверенность, это совершенно не важно. Я согласен. Коллеги, пожалуйста, какие будут мнения еще? И, Давайте вот и к закону. Вот, с точки да. закон Все-таки да. вот мораль, морально мы все понимаем, что решение морально на самом деле точно имеет. А, давайте с точки закона разберемся. Ну, вопрос. Пожалуйста, вышестоящую избирательную комиссию что мы должны направить? Наше решение или что? Ну, естественно, копию по, по вообще решению э, по жалобам и копии направляется в вышестоящую комиссию. Ну, как просто как формат, то есть не с какими-то там предложениями? Нет, нет, нет, просто мы должны вышестоящую уведомить о рассмотрении жалобы, тем более, если мы э, отменяем решение нижестоящее. Итак, э, коллеги, мы же не сможем сейчас проголосовать, грубо говоря, было нарушение мы не можем поставить? Почему Мы можем ну, любое голосование. А регламент позволяет же? А как мы еще установим? Как мы договоримся, если... Выбирать э, председатель сам голосовал, объясните по этой ситуации. Да, действительно, не то что объяснительное, тут целое решение комиссии. Ну и тем более наблюдатель э, согласен с доводами и с решением э, ну, комиссии. Вопрос а не в том, что он согласен или не согласен. согласен. У нас есть есть закон, есть... Э, вот я закон новичок говорит. Голосование за иного лица ну, запрещается. В 30 году Голосование за иное лицо запрещается. Но если мы считаем, что он был в комиссии, этот человек, но ну, стояла у него коляска у дверей, Значит, он, считайте, был тот, тут в комиссии. Вот вопрос-то простой. Он был или не был? Вот, вот вопрос, а что мы будем решать? Ну, наблюдатель говорит, все-таки был. Как? Наблюдатель говорит, «А я, говорит, удовлетворен, сказал наблюдатель. Был он фактически в комиссии, но сам не мог дотянуться до стола, чтобы получить а, Можем ли мы рассмотреть направление какого-то... А, а, Во-первых, вопрос, мы отвечаем, а, в Сберкоме мы отвечаем а, которая... Мы рассматриваем поступившую жалобу, ну тут даже не жалоба, а свидетельство о факте нарушения законодательства. Они просят, и наш просьба к нам, принять сведения сведению, принять меры, чтобы вот что-то Просим вас обратить внимание на указанные факты нарушения, провести проверку в рамках вашей компетенции и принять необходимые меры для устранения выявленных нарушений. Ну, я бы, честно сказать, предложил проект ответа на уровне «Благодарим вас за обращение». А, ситуацию данную рассмотрели. Решение принято участковой избирательной комиссии с учетом того, что с ним был согласен наблюдатель Федерского, мы, в общем, поддерживаем. Я, я правда. Если мы готовы за решение голосовать. Давайте мы сформулируем некий проект, его либо примем, либо не примем. А в списке избирателей бы особые отметки о том, что голосование было осуществлено с помощью помощника? Ну, мы не знаем. Нет, это важно? Факт нужно установить. Мы можем это спросить? Э, я хочу обратить внимание, коллеги, сейчас около 20.00. Через две минуты. Так, коллеги, внимание, тишина, тишина, пожалуйста. Э, в 20.00 у нас э, наступит время, необходимое для соблюдения законодательства уже теперь территориальной избирательной комиссии номер 7 по гашению неиспользованных бюллетеней, находящихся на хранении в территориальной избирательной комиссии. Поэтому это первый аспект. А второй аспект, сейчас участковые избирательные комиссии начали подведение итогов голосования. Да. Поэтому обращение сейчас в УИК, но ну, это достаточно затруднительно. Давайте принять к сведению разъяснительно недопустимость голосования по доверию. И да. все. Вот и за это я даже проголосую. То есть мы пишем э, в проекте ответа этим гражданам, этой организации, угу. что э, благодарим вас за обращение, смотрели, приняли к сведению, с председателем УИК э, проведена, там, проведена разъяснительная работа. Да. Ну, что в таком ключе? Необходимо да. привести. Да не, просто решение комиссии, им выслать копию решения и все. Да. Чего там решать? Конечно, это ну. Хорошо. Это... Не, не, я, я согласен с мыслью со своей стороны, как антика, все-таки э, провести беседу с э, председателем, Хорошо. Слоика, но не больше, чем это. Другие есть предложения? Я предлагаю все-таки запросить вот, э, список избирателей, как он был оформлен, были ли там особые отметки, кто получал, угу. каким образом получались эти документы. И после этого принимать какое-то решение. Может быть, это сделать уже по -по -по после, так сказать, э, окончания избирательного завтра собраться. Нет, зачем завтра желание? собираться? Они принесут сюда списки. Да, да не до этого нам будет, согласитесь. Как вам сказать? Решение у, нас, у нас нет же никаких Пожалуйста, временных э, ограничений по рассмотрению этой жалобы. Значит, мы должны рассмотреть все жалобы, поступившие в территориальную избирательную комиссию, но ну, всем до подведения итогов а вот так. по территории. Конечно. Конечно. Ну, это еще у нас впереди. Понятно. Да. Но ведь это нарушение, даже если мы учтем, что это нарушение, оно не повлияло существенно так на, нет, на результаты на этом участке. Нет, конечно. Так давайте ну, зададимся вопросом, вот, Юрий, вот были ли особые отметки? Мы усмотрим, что, например, является. Если еще, еще дополнительные, дополнительные ну, председатели, ну, слушания. тогда можно, знаете, пойти дальше и проверять, проверять вообще все списки избирателей. Нет, а нет ли там отметок? Конкретное нарушение не имеет места. Некоторые нет, мы, вот смотрите, вот факт того, что выдали бюллетень жене, за пределами якобы избирательного участка якобы подарили. Потому что три пункта, то есть принять к сведению, коллеги, может быть три пункта, принять к сведению, направить заявителю о том, что, так сказать, ну, будет проведена необходимая а, разъяснительная работа, недопустимость подобных вещей. И третье, все-таки а, дополнительно запросить документы и при поступлении их с участковой избирательной комиссии, в частности, по списку избирателей еще раз рассмотреть вопрос на комиссии? Э, вполне возможный вариант, но я прошу обратить внимание, что пока мы не рассмотрим до конца все жалобы, мы не сможем Понятно. Я против отложения. Нет, я это считаю, не отложение. Это, это показателя на недопустимость э, нарушения в части э, выдачи по доверенности. И э, на этом все. Это первый. Второй вариант – подробно рассмотреть эту жалобу и, и запросить необходимые документы недостающие, опросить, может быть, свидетелей и так далее. И третий вариант, Антон Геннадьевич, какой у вас был? У меня? Да. Какого у меня нет? Не было у вас? Два варианта, ну два рабочих. Два, два рабочих варианта. Пожалуйста. Мы голосуем за каждый по очереди. Да. Был ну, третий же. Да. Третий, Третий принять к сведению информацию. Да, принять к рассмотреть вопрос, вот это уже дополнительно рассмотреть вопрос о, в частности, о э, заполнении избирателей. Да, а чем отличается второго варианта? Дополнительно э, я объясню, потому что это отдельный вопрос. Он Нет. не рассматривался в рамках жалобы, но он возник в ходе обсуждения. Еще Юрий Алексеевич, у нас два, давайте еще, давайте сформулируем, потому что мы, мы уже плаваем. У нас два основных рабочих варианта оба, нет, два, почему, почему два на самом деле, концептуальных два, оба предполагают оставить в силе решение УИ 513, правильно понимаю? Никто не предлагает всерьез его отменить. Все, не вопрос об отмене или восстановлении. его не раз, даже не раз, нет. Принять к сведению. Это самое главное. Мы принципиально решаем, что мы не, не идем путем отмены. Далее. Дальше, нас никто дальше не просит, отменить или не отменить это решение. Нас просит заявитель принять меры по устранению. Есть такая формулировка в запросе. Нет, принять меры просто к принять меры. нарушению. Нет, нет, принять меры для ну, устранения нарушений. Где же он? Принять меры для устранения нарушений. Мы дадим разъяснение председателю. Мы считаем, что вы достаточно меры. Совершенно верно. А дальше у нас пока у нас все сходится, единственный отличающий фактор – это запрашивать дополнительные документы из списка или не запрашивать. Поэтому вариантов два, а не три. Потому что я не предлагаю не рассматривать вопрос а, в отмене либо оставлении в силе решения. Пожалуйста, давайте как-то динамичнее. Коллеги, коллеги, я напоминаю, что в 20.00 мы, мы уже испытываем время о гашении бюллетеней, но пока длится заседание, я думаю, мы можем себе позволить это. А, итак, кто, давайте так, в порядке поступления предложений. Первый вариант а, – оставить в силе 813 решение обратить внимание председателя на недопустимость э, э, нарушений законодательства. Точка. Точка. Ну, подготовиться, следующий ответ заявить. Ну, безусловно. Да. безусловно. Кто за это предложение? Прошу голосовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек. Кто против? Один. Воздержался? Так. Один. Так, сколько же тогда? Десять. А вы не голосуете? Нет. Нет, у нас десять. потому что Анатолий Геннадьевич... 8, А, так все правильно, Анатолий ну Геннадьевич. Все. Итак, второе предложение поступившее, озвучивать не буду. Кто за принятие именно второго, второго решения, а, второго варианта решения? Прошу голосовать. Кто за? Отлично. Кто против? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А зачем? Зачем? Все против. Нет, не все. А, воздержался кто? Один, два. Два воздержались. Решение не принято. Все. Так, а Третий даже... списки. Третий воплощается второй. Это есть второй. Хорошо, соблюдем процедуру, соблюдаем процедуру. Третий вариант, который озвучил Юрий Алексеевич. Кто за третий вариант? Два. Кто против? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Решение не принято. А, один воздержался. Семь. Семь. Спасибо, коллеги. А, мы рассмотрели первую жалобу, а у нас их достаточно много. <clears throat> Давайте полегче. А, сообщаю, что прослеживается от члена УИК из прав голоса рассказывая Екатерины Владимировны, УИК 639, жалоба. Сообщаю, что прослеживается задержание срока отправления в скобках выход членов УИК для проведения голосования вне помещения для голосования Проходит более 30 минут после сообщения председателя МУИК о предстоящем выходе. Также сообщаю, что заявления о возможности проголосовать вне помещения для голосования принимались после 14.00. Пожалуйста, коллеги, обсуждаем. А, не, э, жалоба поступила непосредственно перед заседанием. Никаких объяснений СУИКов за это, за это пока не удалось. Ну, то, что больше прошло, это смотря насколько больше угу. прошло, это угу. первое. Главное, что не меньше. Да. Вот это вот может обратить внимание. А вот насчет того, что после 14, так это тоже там до 8 часов время. Ведь конкретики-то совершенно... Значит, давайте, давайте разобьем на две части. Смотрите, э, перед отправлением проходит более 30 минут после сообщения председателя о предстоящем выходе. Здесь нет никакого нарушения. Абсолютно совершенно нет. Только больше подготовки. Теперь нам э, жалоба говорит о том, что э, заявление о возможности проголосовать вне помещения принимались после 14.00. Да, после 14.00 действительно не могут приниматься такие заявления, но насколько и какие эти были заявления, непонятно совершенно. сколько и Вы по каким да. часам заявитель смотрел? Да. Нет, здесь еще бывают варианты, когда вот, у меня сегодня был случай, когда я разговаривала в комиссии, там поступило, например, заявление от социального работника. И оно поступило раньше. Но вот каким-то образом э, к этим людям не пришли. Угу. Да? И они обратились в комиссию, почему ко мне не пришли. Куда это заявление? заявление было. да, заявление хотя было. Но оно вот не попало в этот реестр. Поэтому здесь вариантов же очень много. Это надо знать, сколько таких заявлений, какие, насколько времени задержано, если что. Так, коллеги, есть предложение или отложить рассмотрение этой жалобы до, а, до срока, или все-таки момент получения информации от этого уехать, или рассмотреть ее сейчас. Давайте отклоним эту жалобу. Нет, отклоним ее. нет. Подождите, Надо отклоним, решать, рассмотреть. Я тоже отклонить. Да вообще какая-то что косметолог? Нет, ну, ну нужно сам хотя бы послушать. Хорошо, да. ли можно. Что а, образует ли состав правонарушения вот, э, после четырех выход в адрес? Где после четырех? После решение, да. решение после двух в этом вопросе. Проговорим. Прием, прием заявления после двух часов? Не, не прием. Прием, прием, прием, прием заявления от граждан после двух часов. Ну, Даже, давайте запрашиваем документы, да и все. Да что запрашивать? Ну, от кого? От УИКа запрашивают документы. Да. Они сейчас считаются, им вообще не дают. Они сейчас не будем да ну, когда мы приедем, да, реалистично. Ну, вот они приедут, мы будем сидеть здесь, принимать эти документы. Да, Стоит такой... очередь, мы прерываем процесс и начинаем заседание. Зачем? Почему? А Зачем? Мы же должны до подведения итогов, правильно? Да. Сейчас мы рассматриваем, у ну, нас не ясна, ну, вообще ничего не, не ясно второй части, когда там, чего, почему. Нужно, ну, типа, объяснительные, да, от угу. э, председателя. Но ну, они приходят, стоят в очереди, сказать ему, ну напиши, ты, как было дело-то. Мы садимся подводить итоги, рассматриваем это уже какой-то... Андрей Геннадьевич, вот если вы будете в помещении увеличенной формы и отследите поступление этого председателя и возьмете за это, тогда я согласен. Да. А вообще очень интересно, почему вот это вот э, заявление к нам поступило, почему оно не рассматривалось в УИКе? Потому что оно в ТИК адресовано. ТИК адресовано? Да, в УИК вообще не подавали? Ну, члену ИКа. Зачем она члену ИКа? Ее сказали, мы не будем. Может, у них конфликт какой-то там. Конфликт. Все может. Скорее всего. Ну, ну, чисто Так, я, значит, коллеги, нам надо или рассмотреть эту жалобу, или отложить. Давайте надо рассматривать. Зачем значит, кто за то, чтобы рассмотреть эту жалобу немедленно? Кто против? Кто воздержался? Один. Девять за, воздержался один. Рассматриваем жалобу. Коллеги, Значит, то, что 30 минут после сообщения, вообще никакого нарушения нет. А то, что произошли какие-то э, якобы получение заявлений после 14.00, вообще сомнительно. Итак, какие есть предложения и замечания? Пожалуйста, высказываемся, рассматриваем жалобу. Жалобу признать необоснованной. Первое Предлагаю. предложение. Второе предложение. Отложить, получить э, пояснение да. председателя. Два предложения. Понятно. А, значит, два предложения. Голосуем в порядке поступления. Кто за то, чтобы отклонить жалобу, оставить ее без удовлетворения? Прошу голосовать. Это мое предложение. <laughs> Кто против? Один. Воздержались? Два. Жалоба оставлена без удовлетворения. Переходим к следующему. Я почему даю все-таки придется жалобу Никитовичу, как именно признать необоснованной, потому что нет, нет обоснования. Работайте аккуратно. аккуратным. Хорошо. Она, естественно, останется без удовлетворения. Да, правильно. Признать необоснованной, оставить без удовлетворения. Хорошо. Прошу занести эту формулировку в протокол. Итак, э, целый ряд э, жалоб о участковой избирательной комиссии номер 636. Никулина, член избирательной комиссии, э, сообщает, что при ознакомлении со списком избирателей член комиссии Субботин Сергей Владимирович не дал надлежащим образом изучить его Таким образом, не удалось посчитать количество вычеркнутых избирателей. Можно еще раз? Да, еще раз. При ознакомлении со списком избирателей член комиссии Субботин Сергей Владимирович не дал надлежащим образом изучить его. А, таким образом, не удалось посчитать количество вычеркнутых избирателей. Вероятно, <clears throat> э, мы должны вспомнить, что члены избирательной комиссии коим является заявитель Никунина, жалобщица, она может ознакомливаться с, избирательной комиссией, э, с избирательной документацией. И как следует из текста жалобы, при ознакомлении, то есть ознакомление происходило. Но не надлежащим, но не надлежащим образом изучить его. Вот этот глагол «изучить» Здесь вопрос, а имеется ли подробное описание надлежащего образа? Что такое надлежащий Значит, поэтому по, по, эта жалоба была рассмотрена в участковой избирательной комиссии, и комиссия приняла решение, что никаких нарушений законодательства относительно требования жалобы и дальнейшего разъяснения, а, нет, нет, э, не имеется, но для дальнейшего разъяснения перенаправить данную жалобу в территориальную избирательную комиссию номер 7. Вот мы ее получили. Разъяснение кому? Ну, вероятно, а, подателю жалобы, да. Никулиной. У нас Никулина присутствует? Нет. Она член комиссии, да? Да, она член комиссии, она сейчас работает. Дело в том, что значит, был, был, были звонки со 636 угу. по этому поводу. Угу. Вот, и я позвонил этому председателю комиссии и сказал, ну, вы работаете с людьми, чтобы они понимали, вот э, самое. Ну, ну, допустим, не уловил там человек, что, ну, покажите ему еще одну страницу, да, это что, трудно, что ли? Вот. Но она заверила меня, что все, они, значит, вот, э, нормально, наблюдателями будут впредь, более внимательными и так далее. Ну, тогда речь не шла о жалобе. Вот. Ну, я не знаю, потом или после или до этого написали. Вот, то есть, как бы с председателем я переговорил, поэтому может, имеет смысл э, там, написать, что обратить внимание председателя на необходимость более четкого разъяснения э, значит, э, положений и действий своих взаимодействия с наблюдателем. Вот, ну, типа такого что -то. Потому что здесь как бы особого нарушения это действительно нет. Но то, что у нас председатели очень часто работают ну, так пренебрежительно, так скажем, это, это, это Я, Поэтому я бы обратил внимание. Нужно более Председателя конкретного. Тем более, что ему было высказано сегодня. Что Формально нарушений нет, но надо работать человечески. Сейчас проект решения какой? -то. Да, в том-то и дело. Предметник решения уже. Я сказал, обратить внимание председателя участковой комиссии необходимость более э, внимательного и убедительного разъяснения э, наблюдателям э, своих действий при взаимодействии, ну, своих, своих действий, ну, примерно так вот что Обратите внимание председателя. Угу. И все? Ну, а и все, а чего? Хорошо, какие есть другие предложения? Нет. Может, а, просто а, ну, признать ее неудовлетворительной, и все. Так а что надо? Даже не Какой, просим. Кого не удовлетворить? Нас не просим. А, нас, даже не нас просили для ну, дальнейшего разъяснения. Ну, нам, нет, конечно, не требует дальнейшего. Нам, нам нет просьбы ничего а, разрешать. А, ну вторым пунктом... Жалобу-то не рассматриваем. А, ну мы и пишем, что обратить внимание, да, и разъясните это. А сейчас смотрите, о чем нас спрашивают. Нас спросили, направляется решение Уиком принято, направляется артикль дальнейшего разъяснения. Там, какая ну, да. Оставить решение убика в силе, э, э, разъяснить мне. Да. Разъяснить председателю. Председателю. Указать на отсутствие. Тем более, что ему было разъяснено, ну, подчеркиваю, вот эту взаимосвязь. Итак. Оставить в силе. Значит, еще раз. Э, проект решения. Оставить в силе решение УИК номер 636, номер 20 Дефис 1 18 марта. А председателю разъяснить необходимость э, более четко... Внимательного отношения, как предварил Анатолий Геннадьевич. Э, Есть другие предложения? Нет. Вопрос ставится Кто за? Прошу голосовать. Единогласно. Решение принято. Следующая жалоба. Это же участок. А теперь госпожа Никулина. А это она же. Та да. Да, она же. А, по состоянию... На... А теперь это ее жалоба. Теперь мы жалобу существующую рассматриваем. Не, не, почему? А Она еще раз нам жалуется? Она еще раз обращается в участковую избирательную комиссию. Первая жалоба была 8.15, а теперь это же заявитель 9.40. По состоянию на 9.38 мне не дали ознакомиться со списком избирателей надлежащим образом. Мне совсем не дали ознакомиться с реестром исключенных из списка избирателей и реестром избиратели включили. Кому заявила, что заявила? Ну, насчет нумерации, ладно, а вот насчет ознакомления, угу. мне кажется, что здесь нужно просто председателю обратить внимание председателя на строгое соблюдение законодательства в отношении прав членов комиссии с правом совещательного голоса. Угу. То есть вот здесь совещательного голоса. Значит, нужно э, вот, э, обратить внимание председателя. Ну, то есть то же самое. Да, практически то же самое. Есть То есть там было четкое взаимодействие, в смысле э, взаимодействовать э, более грамотно, да, с э, своими там, наблюдателями, членами комиссии с голосом. А здесь вот в соблюдении норм закона относительно прав членов комиссии. Вы скажите самое главное, то, что угу. сейчас зачитали, это текст ее жалобы вы или нам? Нет, это в участковой комиссии. Решение, решение есть по а, все нормы закона комиссии были соблюдены относительно требования жалобы. И для дальнейшего разъяснения перенаправляется данная жалоба в ТИК номер 7. Гражданка Никулина, надо разъяснить, что не, не надо мешать комиссии десятками жалоб. Ну, не надо этого делать. Надо Может, ну, с людьми нет, работать. Нет, я, надо... Ну, такой же проект предыдущему вопросу. Оставить усилия, разъяснить председателю необходимость да. с людьми Другие есть предложения? Другие есть предложения, Филиппа? Нет, ну Нет. я, в общем-то, сказала, что... Кто за это предложение, прошу голосовать. А, единогласно. Спасибо. А, решение принято. Следующая жалоба период времени с 9.40 по 9.42 одна избирательница заметила, что списки пронумерованы. Идентично. Абсолютно один в один, да. Абсолютно в один. А это? Это уже наблюдатель. Наблюдатель? Один в один, да, текст написан. Просто... И тоже решение принято, Да, да. Мы, ну, собственно, то же самое предлагаем. Правильно? Есть ли другие предложения, коллеги? Нет. Тогда ставится вопрос. Прошу принять меры к наблюдателю Чукановой Людмиле Васильевне. К наблюдателю? Да. Это Председатель движения от избирателя. Да. избирателя? Еще раз, от кого заявление? Да. Значит, сейчас заявление от избирателя Курданс. Прошу принять меры к наблюдателю Чукановой Людмиле Васильевне, которая, а, который не имел никаких оснований. Так, Людмила Васильевна или да, извините, все, все, все. От А, а что я проголосовал Л, да, извините. Ну, ну, слушайте, тут по дереву вообще путаются все. А, неоднократно положил бюллетень в урну. Считаю подобные заявления оскорбительными. Я действовал. А, я не понимаю вообще. Я действовал провокацией, направленной на срыв избирательной кампании и признание недействительными результатов избирательной кампании. Угу. Считаю, что данного наблюдателя надо немедленно удалить с избирательного участка. Угу. Решение комиссии. Заявление было рассмотрено. Перенаправить. А да. наблюдатель написал Есть центральный ответ наблюдателя? Там где должно быть полно. Это наблюдатель. Вот вместе, ну, давайте вместе рассмотрим, конечно. Хорошо. Хорошо, давайте тогда так. По мере... Горосберком? Нет, нет. Так, это 10, а это 13, 15. да. Значит, мы правильно идем в хронометраже. Итак, сначала поступило заявление избирателя. Да. А потом от наблюдателя Чулановой поступило в участковую избирательную комиссию 636. 16 марта, коллеги, потише. 18 а марта 2018 года, приблизительно в 9.50, мною был зафиксирован факт нарушения избирательного... Короче, серьезнее. Коллеги, серьезнее. Тяжело. Второй раз опускал бюллетень в урну, о чем я сразу объявила присутствующим. Пока еще Тише. Ранее я приняла его за наблюдателя, поскольку он довольно долго сидел на скамье для наблюдателей. И я его видела, как он уже раньше проголосовал. Да, как писал, да, писал. да. Поэтому он сидел там на скамеечке, действительно, он сначала получил бюллетень, потом он его донести не смог. Ну ладно, там смеяться. Ну, а потом он сел на скамейку и долго сидел. А после этого уже он пошел голосовать. А решение... И сложилась вот эта ситуация, когда женщина как бы видела, что он два раза проголосовал, а он просто первый раз. А на самом деле у него две попытки проголосовать один раз. Нет, Нет ну это, это одна сож... попытка, но она была разбита на <laughs> Понимаете? Или внимание, внимание. Да, это а, уже И это заявление было рассмотрено на заседании участковой избирательной комиссии, которая приняла такое прошу прощения, Мы, конечно, можем э, запрашивать видеонаблюдение, но мне кажется, что если вот эта гражданка, она готова принести извинения, то да-то... Предложим ей принести. Я предлагаю извинения граждан между собой вообще не дистанцироваться. Коллеги, ну, а, два решения, ситуация понятная. А, к сожалению, надо голосовать отдельно. отдельно, по каждому решению. Значит, кто... А, э, проект решения по заявлению кого сначала? Гражданин. Давайте гражданина. Гражданина. зачитали. Да, первый, а он в первый поступил, Гурденс. А, значит, мы рассматриваем это заявление и оставляем его без удовлетворения. Вот и все. Ну, Давайте оставим. Тут больше за Кто за? Единогласно отклонили. След, последнее решение, касающееся вот этих извинительных под чуланами. А, и то же самое оставить без удовлетворения. Другие предложения есть? Нет. Нет. Голосуем. Кто за? Единогласно. Отклонили. А, и так просмотрели все жалобы. У нас остался нерешенным все-таки вопрос. Мы на предыдущем заседании по совещательному голосу у выборы. У нас 5 а, голосов всего было за изменение нашего решения. А это некорректно с позиции а, действующего законодательства, поэтому решение не было принято де-факто. А, <clears throat> поэтому прошу вас а, сейчас снова вернуться к рассмотрению этого вопроса. А, а для этого нам нужно... Да, но ну, это в пункте разном у нас получается, да? Разным, конечно. А допустимое в разном ли обменять решение? Почему нет? Разные, разные. Хорошо. Можно позволить себе многое. Хорошо. Итак, еще раз, группа контроля Газвыборы. Вот наш новый член совещательным голосом от партии «Единая Россия». Пожалуйста, э, Представьтесь, докладчик ну, Добрый день, а, меня зовут Михаил, а я ну, член, как повторюсь, э, стран бюджетного голоса партии «Единая Россия». Буду стараться усердно принимать участие в дискуссиях и помогать, чем будет у меня. Благодарим вас покорнейше. Вам оформили удостоверение? Да, безусловно. Спасибо. А, коллеги, соответственно, Алексеев, Алексеев выбывает, на место него а, член совещательного голоса Антон же партии. Хотя у нас нет обязательств сохранить партийную квоту, но в этом есть необходимость. Есть какие-то другие предложения? Нет. Нет. А, прошу голосовать за внесение изменений в решение территориальной избирательной комиссии о формировании группы контроля в части замены отозванного ранее совещательного голоса от Единой России на нового, которого мы здесь видим. Пожалуйста, прошу голосовать. Единогласно решение принято, группа контроля изменена. А, последствия исчерпаны. Всем спасибо большое. Прошу задержаться. Кто будет у нас на приеме сегодня? Кто здесь сидит на приеме? Мало. Три. Ирина Николаевна. Нет, а я около формы. Нет, у нас э, Станислав Галатин. Ну, а, и вы. Да. Видимо, да. Очень хорошо. Значит, я прошу сейчас тогда... А, это без меня решили. Да, да, да, да. Вчетвером, кто принимает, еще раз, все вчетвером, чтобы понимали, какие документы принимаем, какие контрольные соотношения, как взаимосвязана документация, чтобы когда придут УИКи, никаких э, вопросов и недопониманий внутри нет.